hello friends welcome my YouTube channel knowledge point तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में फ्रेंड्स मी ने दो फ़ोन अभी अभी लॉन्च कर दिए हैं जिसमें रियल मी सी ट्वेल्व और मी सी फिफ्टीन है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी सी ट्वेल्व की साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे इस मोबाइल की highlights available offer prices first sale and how to book तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात करें रियल मी सी ट्वेल्व की हाईलाइट की तो इसमें आपको मिलेगा तीन जी बी रैम बत्तीस जी बी रोम जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं up to two fifty G B तक फ्रेंड्स बात करें इसकी डिस्प्ले की इसकी डिस्प्ले होने वाली सिक्स पॉइंट टू इंच की एच डी प्लस डिस्प्ले वहीं बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको मिलने वाले हैं तीन कैमरे बैक साइड जिसमें प्राइमरी कैमरा होने वाला है थर्टीन मेगा पिक्सल का वहीं depth camera two mega pixel का और आपको मिलने वाला है एक मैक्रो कैमरा टू मेगा का अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो आपको मिलने वाला है फाइव मेगा का फ्रंट कैमरा अब दोस्तों हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको मिलने वाली है सिक्स थाउजेंड एम की लिथियम बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी बात है वहीं बात करें प्रोसेसर की प्रोसेसर तो में अपडेट हुआ है इसमें आपको मिलने वाला है MediaTek Helio G thirty five processor जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है फ्रेंड्स इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं एक सुपर पावर सेविंग मोड जो सभी मोबाइल में होता है लेकिन इसमें एक स्पेशल है और फ्रेंड्स इसमें थ्री स्लॉट आपको मिलने वाले हैं जिसमें कि आप डुअल फोर जी सिम लगा सकते हैं साथ ही आप एक इसमें माइक्रो एच कार्ड भी लगा सकते हैं टू फिफ्टी तक का और बात करें इसमें आपको मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत जल्दी आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा और अगर बात करें तो इसकी जो डिज़ाइन है वो बनी गई है जो बनाई गई है स्प्लैश रेजिस्टेंस मतलब वाटर का इसमें उतना खास इफेक्ट नहीं होगा अब बात कर लें इसके स्पेसिफिकेशन में कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स इसमें आपको मिलेगा बॉक्स के अंदर handset adapter U cable SIM card tool SIM screen film booklet और वारंटी कार्ड एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो फ्रेंड्स ये बेस होने वाला है एंड्रॉयड 10 पर दोस्तों बात कर लें अब इसके कलर वेरिएंट में कि आपको ये कितने कलर मिलेगा तो फ्रेंड्स आपको ये मिलेगा दो कलर में देखने के लिए एक मिलेगा आपको सिल्वर और एक मिलेगा आपको ब्लू कलर में दोनों के कलर काफ़ी अच्छे हैं अट्रैक्टिव हैं तो आप कोई भी इसमें परचेस कर सकते हैं बात करें इसके अदर फंक्शन की तो फ्रेंड्स ऊपर साइड आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा लेकिन नीचे जो इसमें आपको earphone jack mic speaker charger port आपको सब नीचे देखने के लिए मिलेगा ऊपर आपको स्लिम मिलेगा और friends right side volume up down और पावर बटन और लेफ्ट साइड आपको मिलेगा सिम एजेक्ट ट्रे तो फ्रेंड्स ये आपको इसमें मिलने वाली है बात कर लेते हैं इसके अवेलेबल ऑफर की तो फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट सेल जो होने वाली है चौबीस अगस्त दो हज़ार बीस दोपहर बारह बजे ऑनली ऑन फ्लिपकार्ट पर और फ्रेंड्स जो आपको इसमें मिलेगा फाइव परसेंट कैशबैक ई पर एस क्रेडिट कार्ड पर और आपको मिलने वाले हैं कुछ पाँच से छः और ऑफर जिसमें आपको मिलेगा फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर और एक मिलने वाला है और फ्रेंड्स फाइव परसेंट आपको ऑफ मिलने वाला है Flipkart Axis Bank credit card पर तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ ऑफर मिलने वाले हैं आपको फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन में थर्टी रुपीज़ का मिलेगा और आपका ट्रांजेक्शन अगर सात हज़ार से ज़्यादा का होता है सात हज़ार पाँच सौ से ज़्यादा का होता है तो आपको वहाँ पर भी सेवेंटी फाइव रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा तो ये कुछ के कुछ खास ऑफर हैं साथ ही आपको नो कॉस्ट ऑन ई पर आपको मिल रही है वन थाउजेंड पर मंथ खासी प्रोडक्ट एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों बात करें इसकी रेटिंग और रिव्यू की तो अभी इसकी फर्स्ट सेल हुई नहीं है जब तक फर्स्ट सेल नहीं होगी इसकी कुछ रेटिंग यहाँ पर नहीं हो सकती लेकिन आप इस पर यहाँ पर अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं जैसे कि इसमें आपको डुअल सिम मिलेगा या फेस कैमरा मिलेगा कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर फ्रेंड कर सकते हैं दोस्तों हम बात करते हैं कैसे आप इसे बुक करें तो फ्रेंड्स बारह बजने पर दस मिनट पहले आप मोबाइल पर ऐप को ओपन कर लें और नोटिफाई मी जहाँ लिखा है आपको कम इन और कम आउट करना है इस टाइप से जैसे नोटिफाई माई मी की जगह बाय ना हो जाए आपको उस पर क्लिक कर देना देन आपको पे कर देना और प्लेस ऑर्डर करना है सी आपको मुश्किल इसमें देखने के लिए मिले क्योंकि फर्स्ट सेल है इसलिए आपको प्रीपेड करना पड़ेगा और आप पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं सकते हैं अगर डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले से इसकी डिटेल फिल कर कर रखें दोस्तों एड्रेस एड्रेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एड्रेस आपको पहले डाल के रखना है आप उस इंस्टेंट टाइम एड्रेस नहीं डाल सकते वरना क्या होगा कि आप एड्रेस डालेंगे और स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आप बुक नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है साथ ही बात करें अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है तो आप आसानी से इसको बुक कर सकते हैं क्रोम एक्सटेंशन लगाकर आपको इसके लिए आपके ब्राउज़र गूगल ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है लैपटॉप डेस्कटॉप पर देन आपको गूगल पर टाइप करना है गूगल एक्सटेंशन आ जाएगा आप कोई भी अच्छा सा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है और देन सेल शुरू होने के पंद्रह मिनट पहले उस एक्सटेंशन को आपके फ्लिपकार्ट आई पर रन कर देना है जैसे ही सेल स्टार्ट होगी ऑटोमेटिक आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा फ़ोन और आप इजीली उसको बुक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप इजीली अपने फ़ोन को बुक कर सकते हैं फर्स्ट सेल में रियलमी सी ट्वेल्व को तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो को यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग फ्लैश सेल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching